farita arte farita inventita Saluton kai bonvenon al nova episodio Fodio mi volas tui iri al nia medito do resto con ni cun medito con ni tancon Saluton kai bonvenon alia nova Zamenhof medito. Hodiau mi volas legi kai mediti kun vi sur el tiro e la tractagio, e senso kai estontezo. Mi estas je pagio ducent en Angluio iam dun tutae triaroi la locomotivoi cursadis cae al portadis grandegan utilon, sur la continento d'Europo instruitae homoi cae ec tutae instruitae corporatioi, anstata o simple ec rigardi cae convincigi, scribadis ancora profunda pensa in tractatoin pritio, che construado de locomotivoi estas infana entrepreno, che gi estas nebla, che gi estas mal utila cotopo. Care ciui, mi shatas citiun el tiron, char gi parolas pri la resisto al technologiae novigoi. Sia tempe la locomotivoi estis tiai, per vapor energio funcciantai, cae in un tempe estas aliai technologioi. Do, mi volas inviti vin pripensi, ciui estas lau via opinio la novai tecnologioi cioi sfarmas tra la mondo sen altiri la giustam attentum de la granda publico por la plibonigo de la generala vivo. Do, ni cum meditu pretio. Dancon provia attentum. Gis morgau, cae, ciel ciam, antauen sem fine.